Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis studio.org. Saya akan lanjutkan pembahasan HTML5, CSS3 dan JavaScript. Lalu apa yang dibutuhkan di materi ini? Pastikan Anda mendownload web browser terbaru. Saya di sini akan menggunakan Firefox dan Chrome. Karena kedua web browser ini sangat-sangat support dengan script yang akan kita pelajari di sini. Jadi nanti apapun itu yang kita buat akan ditampilkan secara benar. Dan di web browser lain akan ada ketidakberfungsian. Jika Anda mencoba di web browser lain mungkin tidak ditampilkan atau banyak kendala, maka saya menggunakan Firefox dan Chrome untuk displaynya, untuk tampilannya. Oke, Anda pastikan untuk mendownload web browser yang terbaru. Lalu, kita membutuhkan yang namanya Notepad++. Silakan ketikan di Google, lalu download Notepad. Notepad++. Dan silakan download di situ. Oke dan Anda langsung ketemu semacam ini dan di sini free gratis dan silakan install di komputer dan kita akan menuju ke tutorial. Oke, lalu di sini saya akan membuat folder baru dan saya menamakan project. Dan di project sini saya membuat file dan saya namakan mungkin indeks .html Oke seperti itu yes dan saya buka dengan notepad plus plus dan ini adalah tampilan notepad plus plus dan di sini saya menuliskan semacam ini doc type HTML. Lalu di bawahnya, silakan berikan HTML. Dan Anda bisa memberikan lang untuk language-nya dan di sini en untuk bahasa Inggris. Dan Anda bisa memberikan head sebelumnya di, diberi seperti ini dan di dalam head biasanya title judul halaman penutup title dan saya memberikan mungkin HTML 5 CSS 3 dan JavaScript tutorial seri oke dan di sini saya memberikan uh, meta meta char set dan saya memakai UTF-8 ini adalah konversi tag oke silahkan berikan ini dan sekarang kita bisa memberikan CSS link dan Anda bisa memberikan semacam ini link real style sheet lalu have dan di have silahkan buat apapun itu dan saya menamakan design.css ah oke okay, style .css lalu saya memberikan script juga untuk javascriptnya script dan src sama dengan dan di sini adalah script.js saya namakan script.js lalu penutup script selanjutnya penutup head oke dan di sini adalah pembuka body dan penutup body lalu penutup HTML. Oke, secara struktur penulisan semacam ini dan semua yang pengunjung lihat itu adalah di sini, di body. Semua yang kita letakkan di body dapat dilihat oleh semua orang. Intinya seperti itu. Dan jika saya menuju ke run dan saya memakai Firefox saya tidak akan mendapatkan apapun karena memang saya tidak menuliskan apapun oke okay. saya sepertinya sudah menuliskan title oke okay, saya simpan dulu lalu saya reload lagi dan sekarang saya sudah mempunyai HTML5 CSS di sini oke okay, sampai jumpa di materi selanjutnya kita akan mencoba-coba dengan fungsi-fungsi HTML5 CSS3 dan JavaScript Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.